है गाइस तो कैसे हो आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया ही होंगे चलिए आपके लिए फिर से एक नई थीम लेकर के आ गए जो कि काफ़ी कमाल का है चलिए चलते अपने थीम स्टोर पे तो थीम का आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं वीवो ओरिजन ओ एस तो चलिए करते इसको अप्लाई और आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो ये थीम जो है ये थीम एक थर्ड पार्टी थीम है ये एक ऑफिशियल थीम नहीं है हम पहले ही बता दें इस थीम का लिंक जो आपको मिलेगा यहाँ से जो आपको एम फाइल में आपको डाउनलोड करना पड़ेगा जिस तरह का आपको जो मीडिया फाइल का लिंक मिल जाएगा तो आपको सिंपली इसको यहाँ से डाउनलोड करके आपका अगर वीवो का फ़ोन होगा या ओप्पो का फ़ोन होएगा तो उसमें आप जो इम्पोर्ट कर सकते हैं या फिर आपका रेडमी का अगर फ़ोन है तो आपको जो M I I theme editor से इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा तो होम स्क्रीन का इंटरफेस आप देख सकते हैं जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन लुक के साथ मिल जाता है यहाँ पर आप जैसे डबल क्लिक करने के बाद होम स्क्रीन का यहाँ पर आपको टाइम स्टाइल और यहाँ पर आपको वेदर स्टाइल यहाँ पर आपको जो है कैलेंडर स्टाइल कम्प्लीटली चेंज मिलता है जैसे कि आप देख सकते हैं कि डबल क्लिक में आपका जो है चेंज हो जाता है हमको ये वाली ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि इसमें जो आपको म्यूजिक प्लेयर मिल जाता है जो कि परफेक्टली वर्क करता है बात करें इसकी यहाँ पे कंट्रोल पैनल कंट्रोल पैनल भी आपको काफ़ी कम माल के लुक के साथ मिल जाता है और यहाँ पे आपको जो है स्टेटस बार पे network icon battery icon and VoLTE icon ये भी आपको कंप्लीटली चेंज मिलता है बात करें इसकी डायले पैड की तो डायले पैड आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आपको काफ़ी डिफरेंट लुक के साथ मिल जाता है यहाँ पर आपको जो डायले पैड का जो फॉन्ट है ये भी आपको कम्प्लीटली इसमें न्यू डिजाइन का मिल जाता है ये काफ़ी बेहतरीन लुक प्रोवाइड कर देता है बात कर दो कि सेटिंग की इंटरफेस की तो सेटिंग के इंटरफेस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आपको जो है काफ़ी बेहतरीन लुक के साथ मिल जाता है इसमें आपको आइकन भी जो है आइकन आपको काफ़ी न्यू डिज़ाइन के साथ मिल जाता है बात कर ले इसमें डार्क मोड सपोर्टेड है या नहीं तो चलिए डार्क मोड कर देते हैं इनेबल और डार्क मोड इनेबल करने के बाद आप देख सकते हैं ये थीम जो काफ़ी प्रीमियम थीम देता है जो कि काफ़ी बेहतरीन लुक प्रोवाइड कर देता है बात करें इसकी डायलापैड की डायलापैड भी आपको कम्प्लीटली चेंज मिलता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो काफ़ी अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड कर देता है तो चलिए बात कर लेते हैं इसकी वॉल्यूम पैनल की वॉल्यूम पैनल आप देख सकते हैं वॉल्यूम पैनल आपको कम्प्लीटली इसमें चेंज मिलता है जो काफ़ी खूबसूरत दिखता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका आइकन भी आपको काफ़ी न्यू डिज़ाइन के साथ मिल जाता था काफ़ी क्लीन में और वो काफ़ी पसंद आया ये थीम और यहाँ पर आपको होम स्क्रीन पर जो एक वॉलपेपर मिलता है जो कि एक एनिमेटेड वॉलपेपर मिल जाता है जो काफ़ी बेहतरीन दिखता है बात करें इसकी लॉक स्क्रीन की लॉक स्क्रीन आप यहाँ पर देख